Rilassati, non sei nei guai. Voglio solo parlarti un attimo. Dov'è Evelyn? Devo parlarle urgentemente, è importante. Sei incazzato con lei, per caso? No! Allora sai dov'è o no? Uh, non è qui. Ho provato a chiamarla più volte. Nessuna risposta. Ho sentito dire che stava installando una nuova faccia in una clinica di Osaka. No, no, Oslo, sì, esatto. Osaka o Oslo? Quale delle due? Oslo! Sì, sicuramente Oslo. Evelyn ti ha detto personalmente che partiva. No, ma non è venuta al lavoro. Non rispondeva, così ho chiesto a Woodman che stava succedendo. Ha risposto che era partita, come ti ho detto. Woodman, chi è? Il signor Forrest, ma tutti lo chiamano Woodman. Non ho mai capito che... Ok, il signor Forrest allora. Chi è? È il nostro custode, diciamo. Trova nuovi talenti, si occupa delle situazioni difficili. Chissà se Woodman può fare finalmente chiarezza su questa storia di merda. Non ci resta che sperare. Le teste vuote in queste donne. Ecco cosa dovrebbero per futuro. Dovete un po' delle armi, PDC. posso rompere la porta quindi come faccio? disco ecco. cosa ho fatto e non si può neanche salvare il problema è che eh, da qua non si esce Calma, rilassati. Cerco una ragazza. Rilassati? Davvero molto ironico, detto da uno che ha massacrato tutti per arrivare fin qui. Le cose mi sono sfuggite di mano, lo ammetto. Ma se collaboro, nessun altro si farà male. Io non tratto con i terroristi. Szybki na Oppure Rek. Potrebbe funzionare. Yes, no, no, jedź, jedź, Era andato. Forse l'ha mandata a riparare. Un bisturi di nome Fingers in un vicolo per prostitute. Sembra il paradiso delle Joy Toy. Ripetitemi che posso salvare. Ok. Chiudiamo qui perché l'episodio sta già durando troppo. Quindi detto questo io ho finito qua, spero vi sia piaciuto e ciao!